Siz için Kartalin makan ya Rus salavan Küre sasmasan ya Siha için Kartalin makan çiküre dar misal bilir kerama Yus salama çiküre dar misal bilir kerama Şadavani, kayışan para, bu mantasista شاد میشی شاد به خیتانی بو بغلانی بهدانی دوست سالما چی küre dahi serpilin herama Rus salama çi küre dahi serpilin herama xalçı Çıxardarım maqanya Duz salaman Kürez asmasanya Bizi xalçı Çıxardarım maqanya Duz salaman Kürez asmasanya Qanqaya da Beri kalbulava Zileskiya Adala Kulava Qanqaya da Beri kalbulava Zileskiya Ad meşi şar mehekani Bu bağlari behekani Yussalama çeküce da işaretini khayrama Yussalama çeküce da işaretini khayrama Yussalama çeküce da işaretini khayrama Yussalama çeküce da işaretini khayrama Yussalama çeküce da işaretini